құрметті торғайлықтар барлықтарыңызды жиналуға шақырамын бұл батыр сейкеновтің штабы сөйлеп тұрған қара торғай біздің қазақстан республикасы парламенті мәжілісінің депутаттығына кандидат торғайдан шыққан кандидат батыр сейкенов ағамызды дәл бүгін орталық сайлау комиссиясына хабарласып кандидат тізімінен алып тастап отыр батырдың соңында қашанда аңдушы болған жақсының артынан сөз ереді дейді ел болсаң бірігетін сәтің келді ертең үшін келешек үшін бірігетін сәтіміз келді баршаларыңызды Астана қаласы Тақа Хусейн 5 көшесі сағат 3-те сенбі күні міндетті түрде күтеміз. Біз ертең үшін, келешек үшін әділетті Қазақстанға сеніп, болашақ үшін қадамымызды әлде қашан жасауды бастап кеткенбіз. Мінекей, мына жасалған жұмыстар, мына шығарылған дүниелердің барлығы бума-бума арнайы сайлау үшін жасалған осындай қағаздардың бәрі мінекей алдыда тұр. Мынаның барлығы міне жәшік-жәшік болып шығарылды көшеге ілуге, ілуге арналған арнайы плакаттар жәшік жәшігімен тұр мінекей өкінішке орай бұл жұмыстың барлығын ешкім елеп көзіне қыстырып отырған жоқ билік шын мықтыдан қорыққан және қорқа да береді біз өзіміздің осыған дейінгі пресс конференциямызда еліміздегі белгілі бір партиялар аты мәшһүр партиялар билікте бәлен уақыттан келе жатқан партиялар небәрі 30-40 адам жинап жатқан кезде біз алғашқы пресс-конференциямызда 600 адам жинадық. Жоғар жақта отырғандар біздің сол нық қадамымызды байқағандықтан болу керек, Батыр Сейкеновті кандидаттықтан құрту керек деп бәлкім шешім шығарған шығар. Бұл шешімдері өте үлкен, орасан қате шешім. Себебі біздің артымызда ел тұр, біздің артымызда жұрт тұр, біздің артымызда халық бар. Құрметті елім, құрметті торғайлықтар, құрметті бауырлар, барлығыңыз бір кісідей бір ауыздан сенбі күні астана қаласы тақа хусейн бес көшесінде сағат үште міндетті түрде жиналыңыздар біз сол жерде батыр Сейкеновтың кандидатурасын қайтадан қабылдап сайлауға қатысуын талап ететін боламыз егер де қазақстан шынымен, де әділетті болса қазақстан шынымен жаңа болса онда әділетті екенін жаңа екенін сол біздің талабымызды қабылдау арқылы көрсетсін байқатсын мына видеоны барынша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 қоңыраушаны соғуды ұмытпайық